Вот. И э, сегодня мы рассмотрим одну из моделей осени. В комплект костюма входит у нас головной убор, посмотрите, в форме ободка. На ней уже нашиты различные цветочки, листочки, и кленовые, и березовые. Вот так вот, посмотрите, ягодки такие, осенние плоды. Смотрите, как очень интересно сделано удобный ободок, так как он подходит на любую голову, тянется. Вот так вот выглядит это сзади. Вот здесь такой ободочек. Очень интересно, что такие вот цветы. Оригинальный такой наряд. В комплекте у нас входят нарукавнички. Вот такие вот желтые нарукавнички ярко-желтого цвета. Материал очень яркий, плотный. Здесь они на резиночке, то есть чтобы не спадали. Спереди и сзади с обоих сторон небольшая резиночка. Такие вот на рукавнички. И, конечно же, в комплект входит само платье. Платье длинное в пол. Посмотрите, какое красивое платье. Очень яркое. То есть оно цветное. Оранжевый, желтый, красные цвета у нас присутствуют. Здесь у нас идет такой велюр, смотрите, оранжевого цвета. Юбка у нас э, из нескольких слоев, сверху фатин идет такой красно-розовый, и внутри желтая такая как бы юбка основная идет из атласа ярко-желтого цвета. Здесь у нас тесьма идет золотистая, блестящая. Внутри вот так вот это выглядит, все пошито качественно. На поясе у платья также пришиты цветочки и листочки. Такие вот уже ленточки пришиты. Очень красиво смотрится сзади. Сзади платьице выглядит вот так. То есть здесь рукавчиков нету, оно без рукавов идет платьице на резиночке. Но туда вы, как помните, одеваете просто уже на рукавничке И по горлышку оно завязывается на веревочке. Сзади у нас идут две большие ленты. Вы можете сзади завязать большой красивый желтый бант. Ну и юбка, как я вам уже показывала, двуслойная, фатин и атлас. Какая девочка не мечтает быть главной героиней на празднике осени? В этом платьице она у вас будет самая красивая. Вот весь набор. Это платье головной убор в виде ободка и два на нарукавничка. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.